a las personas con discapacidad como seres dependientes. Hay este, esta, publicación, este libro, es tan interesante como algo así, por, ir avanzando, dice algo así como, todos somos seres dependientes. Todos dependemos de alguien, y no por... Eh, no por subestimar las necesidades o las dependencias que pueden tener las personas con discapacidad, no por aquello de todos somos discapacitados del corazón, otra frase hecha si la sabe, ¿no? sino porque todos necesitamos en alguna medida, y esto es la concepción de darle vuelta al capacitismo, todos necesitamos en alguna medida de un otro o de una otra. Seguramente todos ustedes muy pocos se pueden haber hecho sus zapatos, muy pocos se pueden haber hecho su ropa. En alguna medida todos y todas necesitamos de un otro, solo que, hemos necesitado creer que las necesidades especiales de las personas con discapacidad eran mucho más especiales que nuestras propias necesidades portadores de una no discapacidad. Yo los invito, y ahora no podríamos profundizar, a, ahondar en esta en esta concepción del capacitismo y de la interdependencia, porque creo que allí está una clave muy importante para poder ver esto de la autonomía, porque cuando decimos si los discapacitados son o no seres autónomos, considerando la capacidad o no que tienen, por ejemplo, para ejercer la sexualidad, diremos que más allá de la autonomía física está la autonomía moral, la independencia de decidir por persona en principio y por ser independiente y empoderado que cuándo, cómo y con quién quiero sentir, no sentir, hacer o no hacer. Hay dos conceptos claves aquí que hemos barajado de la misma manera como sinónimo y definitivamente no lo son. La autonomía física como dependencia y la autonomía moral como interdependencia. Moralmente, cualquiera sea mi cociente intelectual, mi capacidad de desplazarme y demás, siempre voy a tener el mismo criterio de dignidad para poder decidir qué quiero hacer. Seguramente habrá que buscar los apoyos necesarios, considerando que estos apoyos necesarios no tienen que ser de ninguna manera algo constante, sino que tienen que ir variando de intensidades, cada vez intentando procurar ser menos intervencionistas y asistencialistas y pasar, ¿por qué no?, de esta concepción de la resiliencia, que se supone que muchas personas con discapacidad vienen, la resiliencia como algo que se viene de una situación tan traumática que han podido superar, suponiendo que lo traumático sea la discapacidad. Si pensamos que la discapacidad es un hecho traumático, ¿cómo dotarla de sexualidad? ¿No es cierto? Entonces hay otro concepto muy interesante que es el concepto de liminalidad. ¿Eh? Liminalidad. Son, liminalidad es un estado, los estados liminales son aquellos en los que el sujeto se encuentra entre dos categorías, las sociales o su forma de existencia. ¿Qué soy? ¿Lo que yo soy o lo que los otros creen ver en mí? A partir de aquella visión, ¿se acuerdan que habíamos visto de puntualizar en la silla o en la persona? Las personas no son solamente lo que nosotros proyectamos, ¿no? De ellas, afortunadamente. Cuando pensamos que la, sexualidad tiene que ver inequívocamente con la inteligencia, ¿cuán, cuán eh, vivo sos, escucha por ahí, para expresarte sexualmente y sin embargo no me aprendes las tablas? Este es el criterio de inteligencia ¿eh? relacionado con la sexualidad. Para algunas cosas son vivos, para algunas cosas son grandes, para otras cosas son chicos. Y ahí hay otro criterio de dualidad mencionado por un señor bastante interesante que se llamó Platón y que nosotros seguimos reeditando, que es la heterocronía del desarrollo. ¿Qué hago, señorita? ¿Lo trato como un nene de, cuatro años porque su consciente intelectual me dice eso o lo trato como una persona de 20? ¿Qué hago? ¿Cómo lo trato? Es una pregunta. ¿Cómo lo trato? como una persona de derecho, pero ¿qué hago con la, con la de 4? Tendré que buscar un modo, le Nayim, es que los modos, las respuestas asertivas son las que nos faltan, porque si esto fuera una charla para padres, esto sería una batalla. De ustedes preguntan, yo respondo, ustedes preguntan, yo respondo. A una, a una pregunta, una única respuesta para todo, eh, ¿qué consciente, qué, qué, qué tipo de discapacidad, la sexualidad? De, de las personas con autismo, la sexualidad de las personas con lesiones medulares, la sexualidad... Eh, tenemos que tratar de propiciar miradas integradoras, miradas que no rehabiliten el placer. El placer no se realiza, el placer se construye, el placer se, se crea desde la propia diversidad y no, como aquella frase que también utilizamos mucho, ir trabajar más allá de la discapacidad. Por eso habrá que comenzar a ver la sexualidad no como aquello que nos sorprende, que de repente no sé qué pasó, pero creció y empezó a mostrar inquietudes a nivel sexual. ¿Y qué hace? Y se toca, quiere dar regreso? No sé cómo pasó. ¿Cómo pasó que no nos dimos cuenta? ¿Cómo pasó que necesitábamos mantener a estas personas en ese estado de niñez eterna? ¿Por qué? Porque el tiempo, como les decía, parece paralizarse nada mejor que paralizar el tiempo de muchas personas paralizadas históricamente, no por su condición física, sino por su condición social de falta de acción, falta de acción empoderada. La asistencia o el acompañamiento sexual no es la respuesta, no es la garantía a la sexualidad de las personas con discapacidad, sino es una propuesta de acción en alguna medida, sobre todo para aquellas personas con mayores dificultades físicas, intelectuales y sensoriales, a las que ojalá en algún momento podamos, podamos incluir, miren los términos que utilizo, en una, en una sociedad toda que pueda considerar estas sexualidades, que dejen de, que pasen de ser el cuerpo del delito al cuerpo del placer. Unas sexualidades para todos, para todas, realmente, unas sexualidades en las tuyas, en las mías, en las nuestras, eh, unas sexualidades que dejen ser, definitivas, lo que han sido históricamente, que son algo así como la pedagogía del oprimido de la que Pablo Freire nos daba cuenta. ¿no? Eh, las, las, personas con discapacidad no son seres a arreglar, no tenemos que procurar normalizarlos y hacerlos los más normales posible, sino que la propuesta es comenzar a trabajar desde la diferencia, de aquella diferencia no como algo negativo, sino como algo que nos divide, pero que a la vez nos hace encontrarnos como los varones, las mujeres y lo que decidamos ser. En definitiva, como un criterio identitario de igualdad. La propuesta en principio no es sexo asistido, sino que es un acompañamiento sexual. Eh, no, se trata de reeditar en sexualidad los mismos criterios intervencionistas y asistencialistas que hacemos en otros planos. El acompañamiento sexual, tal como lo entendemos, que no es la única forma de entenderlo, y esto también propicia que vean otras propuestas, eh, tiene más de 20 o 30 años en algunos, países, como Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos y demás. Y es una propuesta, justamente, una propuesta, que no la propuesta, porque la propuesta que sería que cada persona con o sin diversidad funcional pudiese tener su pareja, su, acompañante, su pareja ocasional, su, su, pareja afectiva, pero la verdad es que justamente por esa coyuntura nodal de la discriminación, dada a partir del criterio de discapacidad, hay muchas personas con discapacidad que no acceden a esta instancia. ¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos si tuviésemos que hacer algo con estas personas? De hecho, estas situaciones rigen, ¿Mm? se dan en la vida diaria, más allá de que se legalicen o no se legalicen. El trabajo sexual históricamente ha cubierto, por ejemplo, algunas necesidades de estas personas. Nosotros proponemos desde la propuesta, desde la visión de la asistencia eh, sexual, que decimos asistente no porque haya que asistirlo en el sexo, sino que viene desde la noción del asistente personal, esa persona que acompaña a la persona con discapacidad en aquellas situaciones puntuales eh, que no puede realizar de manera independiente, pero puntualmente, siguiendo los criterios que la persona con discapacidad le indica, no a su leal saber entender del terapeuta. Entonces, la propuesta de, la asistencia sexual consiste en un acompañamiento sexual, afectivo, erótico, eh, del índole que esa persona crea. Y por citarles un ejemplo, nosotros estamos trabajando en alguna instancia, no es la única, pero es una, con trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales que históricamente han cubierto este y ellas nos cuentan, por ejemplo, que cada vez más son, más los padres de personas, fundamentalmente de varones con discapacidad intelectual, que llegan a consultarlas, a ver si pueden atender a sus hijos, para aquello de cumplir con el debut sexual cronológicamente establecido fundamentalmente de varones con discapacidad. Entonces estas profesionales, estas, estas, mujeres en general, como digo, se ocupan de cubrir estas necesidades de la manera que mejor entienden. Y a veces esta manera de mejor entender tiene que ver con aquella connotación de sexualidad y sobre todo de discapacidad como un ser dependiente que habrá que cubrir sus necesidades. Y si por ejemplo llega a esta a esta profesional, un varón, como es el ejemplo que nos contaban, con síndrome de Down, que entra al encuentro con esta mujer, eh, y cuando sale la madre, la madre de este varón le pregunta a la trabajadora, eh, ¿qué hizo? porque ella lo había llevado, que tenía 18 años, aquí aparece en la revisión de los rituales de iniciación, ¿no? ¿Qué hizo? Y la trabajadora le contesta, nada, estuvo la hora abrazado a mí. Qué lindo, ¿no? Nadie qué lindo. Bueno, esta es una genuina representación de las sexualidades diversas. Yo puedo creer desde mi necesidad que ese varón a los 18 años necesita ir a, debutar genital y coitalmente. ¿sí? En tanto que su representación sexual es eso. El abrazo, la caricia, el tocar, el besar, el dejarse explorar, el, dejarse, el dejar que alguien finalmente se haga cargo de poder enseñarle, por ejemplo, a las personas con discapacidad intelectual severa, cómo masturbarse sin lastimarse, cómo no cómo tocarse su cuerpo de una manera cuidada y respetada, cómo no invadir al otro, que alguien definitivamente pueda ponerle palabra a esa instancia de la que nadie se hace cargo. Esto viene a representar en muy pequeña medida la asistencia o el acompañamiento sexual. Que una cosa es el asistente, que va a tener un encuentro con una persona con discapacidad, y otra cosa es el rol del acompañante sexual. El acompañante sexual es otra persona que puede ser también el asistente en alguna medida, que va a acompañar, por ejemplo, a una persona en la que los dos miembros tienen grandes discapacidades físicas. Entonces va a propiciar un encuentro y determinadas acciones, siempre en función de lo que esa pareja le va, le va señalando, como para ayudar a ese encuentro, como para que, por ejemplo, y esto no es apelar al animal, cosa que nunca hago, porque yo no creo que haya que apelar a la sensibilidad en discapacidad. Hay que apelar a la cuestión, al marco de, derechos. Piensen ustedes si tuvieran que tener una relación con su novia, con su pareja, con su novio, y fueran acompañados por sus padres. Que su mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos, todo el mundo se enterara que ustedes fueron a, a un albergue transitorio con su pareja esto es lo que le pasa a muchas personas con discapacidades severas, que son invadidos sistemáticamente, que son eh, vulnerados en ese criterio fundante de la sexualidad como es la identidad. Entonces, no digo que sea la solución, pero es una etapa intermedia de respuesta, de acción y de participación y sobre todo de compromiso a muchas instancias de la sociedad, fundamentalmente a cada uno de nosotros.